यार हमारी फिल्म आ रही पता है तो ग्यारह फरवरी को कुछ प्रमोशन करवा दे यार आज भाई मैं क्या प्रमोशन यार मतलब तेरे वीडियोस इतने ट्रेंड करते हैं पता कितना टेंशन हमें कम ऑन यार ट्रेंड्स हाँ हम लोग इंस्टाग्राम के ट्रेंड्स पे रील्स बना सकते हैं उससे आप लोग वायरल हो जाओगे पिक्चर भी प्रमोट हो जाएगी let's go can you promotion करवा दे किसी तरह ऑडियंस को थिएटर में भिजवा दे कट कट गाइस कट मैंने इतने अच्छे एक्टर्स को इतनी बुरी एक्टिंग करते आज तक नहीं देखा this is worse than my content कोई नहीं देखेगा बट दैट्स ट्रू हां it is worse than his content that's false okay listen to me what I am saying चलो अगला ट्रेंड ट्राई करते काचा बादाम जारे काचा बादाम अगर काचे जाए काचा बादाम कट कट ये नहीं चलेगा अभी एक ही रास्ता बचा है यो राजेंद्र तारा भाई राजेंद्र ज्यादा फरवरी को ला देगा बवंडर यो राजेंद्र तारा भाई राजेंद्र ओ छपरी यूट्यूबर ये क्या करा रहे हो आप हमसे चल यार हमने अच्छी फिल्म बनाई ये सब करने की जरूरत है अपलोड मत करना यार रात भाई बवंडर भूचाल तूफान रात भाई